Jazzsängerin Martina Barta. Herzlich willkommen. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie, Martina, muss eine Künstlerin, eine Musikerin, die gewisse Ambitionen hat, raus aus Tschechien, um Erfolg zu erreichen? Äh, also, das glaube ich nicht. Äh, in meinem Fall, der Grund dafür, dass ich ins Ausland äh, gegangen bin, war vor allem mein äh, Studium. ich wollte immer im Ausland studieren und ich habe mich dann meinem Abitur, also äh, im Jahr 2011, um äh, Studium an der Universität der Künste beworben und das war alles völlig ungeplant eigentlich und ich habe dann deinen Studienplatz bekommen und deswegen bin ich dann halt äh, nach Berlin gekommen und ja. Also war das für Sie unklar, dass es Berlin wird? Äh, wollten Sie einfach äh, ich, ich ein anderes, ja, anderes, Land? Also ich, ich, wollte halt im Ausland mhm. studieren mhm. und das war wirklich alles äh, ein Zufall. Äh, ich habe äh, damals ein Konzert im Prager Jazz Club Jazz Dog besucht und dort war äh, ein von meinen Freunden, äh, toller Jazz-Schlagzeuger Tomasz Hubsek. Und der mhm. hat mir damals erzählt, dass es hier in Berlin eine, eine interessante Universität gibt, wo man auch studi äh, Jazzmusik studieren kann und das war dann halt Jazz-Institut Berlin. Und dank ihm, jetzt kann ich ihm Danke sagen, dass er mir dann äh, von diesem Studiengang damals erzählt hatte, weil ich wusste das nicht und das war halt für mich äh, die Wahl dann. Äh Aber Sie hatten schon damals auch Projekte in Prag, in Tschechien, also das ja, genau. könnte auch dort relativ gut klappen. Ja, also ich hatte damals schon äh, ein äh, Engagement in einem äh, Prager Musicaltheater. Ich habe dort auch mit genau. der Big Band von, von Felix Sowacek aufgetreten. Ich habe dort auch Auftritte mit meiner Schwester Christina. Trotzdem haben Sie dann alles verlassen und nach ja, ja, also ich habe mir gedacht, das ist, Berlin ist auch nicht so weit von, von Prag und ich habe sowieso am Anfang meines Studiums fast jedes Wochenende äh, aus beruflichen Gründen nach Prag bin mhm. ich mhm. gefahren. Und ja, also nach meinem Studium habe ich mir dann eine wichtige Frage gestellt, ob ich dann zurück nach äh, Tschechien und äh, zurück nach Prag umziehe. Und äh, ja, ich habe mich halt in diese Stadt verliebt. Und, äh, das und was war bei dem Studium vielleicht der Unterschied zwischen Berlin und zwischen Prag oder zwischen Deutschland und Tschechien? Kann man das so? Ähm, also mir war es auch wichtig, dass ich halt äh, das Gefühl hatte, dass ähm, also ich, ich war der Meinung, dass mir auch dieses äh, Studium im Ausland mhm. äh, etwas äh, beibringen könnte und äh, ich meine auch äh, vor allem aus also ich kann, ich kann sagen, dass mich dieses Studium im Ausland ein bisschen verstärkt hat, mhm. menschlich bereichert hatte und es hat mir auch viele, viele Türen geöffnet und ich habe viele interessante äh, Personen äh, aus dem musikalischen Bereich getroffen und äh, auch zum Beispiel seien es die Professoren, die an der UDK äh, unterrichtet haben, das waren auch meistens Amerikaner und genau. wenn man dann Jazzmusik studieren möchte, ist das halt eine wichtige Entscheidung oder wichtige Wahl, dass man dann halt auch bei, bei Amerikanern äh, den Unterricht. Äh, also die Umgebung ist eher international, ja, genau, genau. Deutsch. Ja, ja, also das, das, war, was Sie wollten. Äh, stimmt es, dass Sie auch äh, Horn und Geige spielen? Also ja, ich habe äh, ursprünglich ähm, in Prag klassische Musik studiert. Mhm. Ich habe äh, Gymnasium äh, von Jana Neruda ähm, besucht und ich hatte eigentlich acht Jahre lang Klassik mit Hauptfach äh, Waldhorn studiert. Und früher, noch in meiner Kindheit, habe ich auch Geige gespielt, fast sieben Jahre lang, aber das hat mir keinen Spaß gemacht und deswegen habe ich eines Tages die Geige in die Ecke geworfen und ich habe damit aufgehört. Ja. Und das Horn auch? Äh, nein, äh, Waldhorn habe ich äh, bis heute, aber ich sage mal, jetzt bin ich kein äh, Profi, äh, bin ich keine Profi-Hornistin, sondern also ich liebe den Sound, den Klang. Kann man sowas bei Jazz umsetzen? Ja, ich habe das auch ja? vor ein paar Jahren da, mal das ist jetzt auch mein, also mein Wunsch. Ich, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich halt äh, jetzt mehr übe und äh, wieder diesen, dieses Instrument auch im Rahmen von meinen äh, Auftritten äh, einsetze. Was ich ganz, ganz äh, nett fand, vor ein paar Monaten habe ich ein Interview im tschechischen Magazin Ona Dnes gegeben. Mhm und äh, eines Abends habe ich eine Nachricht von Radek Baborak bekommen. Radek Baborak ist ein von den besten tschechischen Hornisten. Mhm. Der hat hier auch mal äh, mit Berlin In der Philharmonie ja. gespielt, ja. Und wir planen jetzt im April 2020, ich glaube, das ist am 4. April, äh, gibt äh, Radek Baborak ein Konzert mit seinem Orchestrina äh, Baborak mhm. Äh, im kleinen Kammermusiksaal in Berlin-Philharmonie. Also Sie sind herzlichst eingeladen. Ich habe dann die Ehre, dann mit, mit dem Orchestrina Baborak äh, an dem äh, Tag dann... Äh, da werden Sie aber singen, oder? Genau, genau. Ja, ja, wir planen, ja, nein, da, da werde ich singen. Okay. Aber ich fand das halt ganz, ganz schön, dass der Radek äh, hat äh, auf dieses Interview reagiert hatte, weil ich habe dort erwähnt, dass ich auch mal Horn gespielt habe und der hatte mich dann auch in ein wunderschönes Konzert im Pierre Boulle Saal in Berlin eingeladen. Mhm. Und das war wirklich ein wunderhafter Abend. Also nur French Horn, äh, Hornisten aus der ganzen Welt und... Äh, ja, also ich habe, das war ganz schön. Also ich habe, wie gesagt, also ich habe dann nähere ähm, Beziehung zu diesem Instrument. Sie haben relativ viele Projekte, auch Band und so. Ja. Was ist für Sie das Wichtigste jetzt im Moment? Mm, also ich möchte jetzt gerne, ich habe jetzt vor kurzem äh, eine Zusammenarbeit mit, mit der Big Band der Deutschen Oper angefangen mhm. und äh, ich habe auch jetzt ein äh, tolles äh, Musikprojekt mit, mit äh, David Friedman, das ist eigentlich mein ehemaliger Professor, äh, das ist ein äh, wunderbarer äh, Vibraphonist, amerikanischer Musiker und wir planen jetzt auch ein gemeinsames Album. Mhm. Und ja, also das sind halt jetzt für mich wichtige, wichtige Projekte und ich bin dafür auch sehr, sehr dankbar, dass ich auch mal die Chance bekomme, auch hier mehr in, in Deutschland äh, Konzerte zu geben. Und, ja. Vor kurzem wurden Sie aber auch an einer Uni in äh, den USA genommen, stimmt das? Ja, ja, genau. Also ich wollte nochmal, äh, ja, ich habe mir dann halt, das wäre noch mein Wunsch, äh, halt mein Master, Master äh, Studium, Studium also, äh, halt äh, zu absolvieren. Und ich war jetzt im März äh, in, in, zum ersten Mal in meinem Leben in New York und ich habe dann den Studienplatz an der Manhattan School of Music bekommen. Ja, äh, das, das hängt alles von, von, äh, von Finanzen ab, weil das Studium in den Vereinigten Staaten ist auch ziemlich äh, finanziell ziemlich anstrengend. Mhm. Deswegen, also ja, mal schauen, ob das klappt. Also wenn, wenn ich dann ein Stipendium bekomme, möchte ich noch sehr, sehr gerne dann vielleicht in einem Jahr dieses Studium realisieren, weil ja, ich bin wirklich so ein offener Mensch. Ich, ich bin auch sehr, sehr gerne im Ausland, weil ja, ich lerne halt gerne äh, neue Menschen kennen und ich bin auch halt der Meinung, dass so ein ähm, ausländischer Aufenthalt kann wirklich viel, viel bringen. Also, Spielt das eine Rolle dabei, bei dem ganzen äh, Check-in zu sein? Mhm. Hier in Deutschland und vor ja. allem, also in ja. Amerika vielleicht ist das anders, mhm. aber wenn Sie hier äh, an die Uni kommen oder generell äh, sich in der Szene bewegen mhm. und Sie sagen, ja, ich bin eine Tschechin, ich bin aus Prag. Was ja. ist das jetzt? positiv also, oder? Ja, ich muss sagen, also meistens kommen äh, positive Reaktionen, weil also ja, äh, immer, ich bekomme immer positive Antwort, weil auch viele, viele Musiker, die hatten schon mal in Tschechien oder in Prag aufgetreten und viele sagen, dass Prag äh, eine wunderschöne Stadt ist und das, das ist auch, das ist wirklich, äh, ja, Prag ist eine wunderschöne Stadt und mhm. das freut mich sehr. Und äh, ich erinnere mich an die, an die ersten Reaktionen, als ich dann äh, nach Berlin kam äh, und jemand hat mich dann äh, nach meiner Herkunft gefragt. Dann habe ich mal ganz stolz gesagt, ja, ich, ich, wurde in Prag geboren. Ja, meistens kam die Antwort, ja, ganz gut, die goldene Stimme aus Prag und Biene Maya. Und, oder äh, Drei Nüsse Aschenbrödel, also dieses Märchen ist hier sehr, sehr populär. Das, das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt und das freut mich sehr. Also immer wenn ich mal so eine positive Reaktion bekomme, dass das auch es also Deutsche gibt, die halt äh, positive, äh, äh, also, naja, die halt äh, Tschechien und auch Prag äh, toll finden. Hm. Sie haben eigentlich auch interessante Erfahrungen bei den äh, Wettbewerb oder bei dem Wettbewerb von Eurovision Song Contest gemacht. Ja, das war im Jahr 2017. Genau. Was hat das Ihnen gebracht? Also, was für eine Erfahrung war das? Ja, das war für mich auch, äh, ich habe damals fast ein halbes Jahr mit, mhm. mit äh, eh, der tschechischen Delegation äh, eh, eh, verbracht. Und ja, also für mich als Musikerin und Künstlerin war, war, das wirklich eine große Erfahrung, halt an so einer riesigen Produktion teilnehmen zu dürfen. Und wir sind auch damals viel, viel gereist. Wir hatten damals mit, mit dem tschechischen ESC-Team viele Konzerte gegeben. Wir waren in Tel Aviv, Riga, Madrid, London und ja, das äh, Semifinale und Finale hat damals in Kiew äh, äh, stattgefunden. Und ja, also ich, ich äh, bin sehr, sehr dankbar dafür, dass, sie, dass ich auch Tschechische Republik äh, im Rahmen von, von diesem Projekt äh, repräsentieren konnte. Und Aber es ist nicht äh, gerade üblich, dass da Jazzsängerinnen austreten. Ne? Es ist vor allem, könnte man sagen, ja, Popmusik also, oder sehr ja. oft auch sehr spezielle Sachen. Ja, aber das ist ganz interessant, weil äh, damals in 2017 eigentlich der Gewinner, der gewonnen hatte, Salvador Sobral, das ist ein Jazzmusiker und okay. Jazzsänger. Mhm. Und ich sage mal immer, okay, Jazzmusik ist äh, äh, halt die Musik, die mir am meisten Spaß macht. Mhm. Das ist meine Leidenschaft äh, und äh, ich beschäftige mich, äh, weil ich mich halt mit Jazzmusik von Kindheit an beschäftige. Aber ich mache auch keine großen Unterschiede im Musikstil. Äh, ich, ich habe auch viele Jahre mit Klassik verbracht und äh, ja, ich, es ist halt wichtig, dass man äh, mit, mit Musik irgendwie berührt wird, dass mhm. man äh, etwas sagt und deswegen, ich sage mal immer, also es gibt keine großen Grenzen in Musik und äh, Musik verbindet auch vieles. Jetzt spreche ich zum Beispiel mhm. von Instrumentalmusik, also das ist eigentlich Sprache für alle, mhm, alle, mhm. Nations. Und ja, also auch. Äh, war das für Sie einfach der, der Weg, wie kann man bekannt werden oder was war das Wichtigste? Die? Äh, und ich frage noch anders. Also, ja. Also die zweite Erfahrung, was Sie gemacht haben, was war mit äh, dem deutschen Wettbewerb? Ja. Äh, Deutschland sucht den Superstar. Also und das ist ja, noch etwas das, Ja, okay, das war nur aus Interesse, weil ich habe mich, mir irgendwie gedacht, das war die Gedanken. Äh, berühmt zu werden. Ja. Also das war mir wirklich nicht wichtig. Ich bin halt so ein Mensch, ich sammle gerne Erfahrungen, mhm. weil ich halt Interesse daran habe. Ich sage mir immer, okay, ich, ich, mag das halt nicht auf einem Punkt zu bleiben und halt so stehen und warten, okay, also vielleicht, weil nie kommt was von sich selbst. Man muss sich halt immer ständig bemühen und auch zum Beispiel sei es äh, dieses Projekt äh, der SDS, das war alles wirklich nur aus Interesse, halt so auch die den deutschen, die deutsche Musikbranche kennenzulernen, weil ja, ich bin hier halt als eine ausländische Musikerin, und Künstlerin und hier muss man halt Schritt für Schritt wieder genau. Kontakte aufbauen. Und ist die Frage, ob man in so einem Wettbewerb überhaupt so die Qualität anschaut okay. oder es geht um etwas anderes, es ist vielleicht... Aber ich habe mir damals wirklich, das war, obwohl ich dort nur wirklich sehr kurz, also die, diese, diese Format, äh, nur, das waren nur so zwei Minuten, keine Ahnung, äh, im, im, Fernseher. Aber trotzdem, es wurde erstmal bestätigt, wie groß Fernseher als äh, Medium ist. Also hat auch geholfen, auch für Ihre Karriere? geholfen. Also es gab so äh, ein paar Monate, also ich habe mich immer darüber gefreut. Also es kam vieles positives Feedback mhm. und äh, und auch, ich war auch, sage ich mal, ein Beispiel in Köln im Café oder hier in Charlottenburg an der S-Bahn-Station. Es kamen halt Menschen, die das irgendwie äh, die, die mich halt angesprochen haben und die, die das immer auch ein Jahr später im Kopf hatten. Also das, das äh, hat mich gefreut. Also, ja. Aber das war alles nur aus Interesse, also Erfahrungen zusammen. Okay. Und, äh, ja, also das Sie haben inzwischen schon doppelte Staatsbürgerschaft, also ja, genau. ja, Tschechisch ja. und Deutsch. Ja. Wo fühlen Sie sich mehr zu Hause? Kann man nicht so sagen. Ich, ne, wirklich, okay. ich bin so ein offener Mensch, ich bin sehr, sehr gerne, äh, ich fühle mich wohl in, in beiden Ländern und äh, ich sage mal auch mal, sehr stolz, dass ich halt aus Tschechien, aus Prag komme. Und äh, ja, ich bin hier jetzt in Berlin seit acht Jahren und äh, ich, ich äh, fahre immer gerne wieder nach Prag, um meine Familie zu besuchen oder halt äh, aus beruflichen Gründen. Ist das für Ihre Freunde, äh, für, könnte man sagen, Ihre Generation so selbstverständlich? Haben Sie auch mehrere Leute in Ihrer Umgebung, die auch so international leben? Oder sind Sie immer noch quasi leicht exotisch mit diesem deutsch-tschechischen. Mm, mm, mm, naja, so äh, ich, ich äh, muss sagen, auch im Rahmen meines äh, Studiums an der UDK mhm. gab es viele, viele internationale Studenten. Und äh, Berlin ist auch so eine internationale Stadt. Das, das, das macht mir eigentlich auch viel, viel Spaß, dass diese, diese Stadt so vielfältig ist. Mhm. Und ähm, naja, also ich, ich würde nicht ehrlich sein, wenn ich mal sage, dass das immer ideal war. Also die ersten Jahre meines Lebens hier in Berlin waren auch mal ein bisschen so bitter und hart, mhm. weil... War die Sprache das große Problem? Ja, genau. Problem, also erstens, ja. also ja, und mein Akzent oder... Ja, also manchmal gibt es... Äh, es gibt immer, also gute Menschen, schlechte Menschen oder halt Menschen, die halt so ganz ähm, klein, also die, die denken halt ja, also manchmal gab es auch komische Reaktionen und äh, äh, das hat mich auch manchmal verletzt, seien es zum Beispiel diese also komische Reaktionen auf meinen Akzent oder so, wenn man sagt, okay, ich komme aus Tschechien, aus Prag und dann verbindet das man zum Beispiel mit Osteuropa, was eigentlich gar nicht stimmt. Ja. Mhm. Das waren halt mal äh, Momente, dass ich auch ja, ein bisschen verzweifelt war, ob ich mhm. hier dann war das, war das genauso auch in Tschechien, dass die Leute ja, also es gibt mal auch, negativ reagiert haben? Ja, wie auch also immer. Also, ja, jetzt in Deutschland. Ja, genau. Also entweder in Deutschland, also es musste auf jeden Fall nur gut gehen, aber also das, das heißt doch nicht, äh, wenn dieses äh, Land, also Deutschland, äh, ökonomisch irgendwie so stark ist, das heißt halt nicht, dass man auch als Künstler sofort, also mhm. das, das heißt halt nicht, wenn man in Deutschland lebt, oh, es geht mir gut und ich, nein, man muss wirklich halt in jeder Branche um die Position halt kämpfen, dass man dass man, und wichtig sind auch Kontakte, also wenn Sie halt jemanden haben, der an Ihre Qualität glaubt, der äh, bringt Sie dann weiter. Also, und äh, ja, also äh, das, ich bin auch mal äh, ein bisschen enttäuscht, wenn, wenn man halt auf Tschechen reagiert. Ja, deutsche Sprache, also, keine Ahnung, Deutschen, das sind doch alle, die denken immer noch im 21. Jahrhundert an Zweiten Weltkrieg und das sind halt, dann sage ich mal, ja, ich lasse das, das, das ich verschwende nicht Zeit mit solchen Menschen, die ich halt so... Äh, Wenn man das Thema künstlerisch anschaut, gibt es auch Unterschiede zwischen wie die Deutschen und wie die Tschechen eigentlich mit Musik arbeiten? Mhm. Man sagt immer, die, die Tschechen sind äh, mit Regeln nicht so, aber die sind kreativ. Ja. Die Deutschen dagegen sind immer sehr pünktlich und organisiert ja. und alles. Äh, ja, also, stimmt das oder nicht? Ja, wirklich? es stimmt. Also das war für mich auch so eine, diese Pünktlichkeit oder halt alles ganz gründlich. Äh, das war für mich auch eine neue Erfahrung äh, während meines Studiums an der UDK, mhm. dass es halt ähm, auch mal ganz normal ist, also wenn man so ein Konzert hat, dass man auch halt wirklich äh, Zeit äh, dafür investiert und alles gründlich vorbereitet. Manchmal war ich auch in, aber ich weiß nicht, ob, ob das eine Regel sein. Also ich bin halt der Meinung, wir haben wirklich auch in Tschechien tolle, tolle Musiker, tolle Künstler. Manchmal bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so große Unterstützung von Kultur mhm. auch für die Musiker gibt in Tschechien und ja, also, ja, also Gibt es noch, noch etwas, äh, was Sie unbedingt erreichen wollen? Oder mhm. jetzt sind Sie schon entspannter nach den allen äh, Wettbewerben und Erfahrungen? Nein, ich, nein, also entspannt bin ich nicht. Also wie gesagt, ich, bin, ich äh, mag es halt nicht auf einem Punkt äh, stehen zu bleiben und äh, ja, also ich freue mich halt auch auf die nächsten Auftritte, auf die nächsten Projekte und ich äh, denke immer, also ich mache mir immer Gedanken, welchen neuen Projekt könnte ich mal äh, halt anfangen und ja, also es gibt vieles, äh, worauf ich mich, äh, worauf ich mich freue und ja. Okay, dann viel Glück. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.